wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii xogta daasoon oo aynu ku soo bandhigayno qaybo ka mida ah taariikhdii muslimiinta innaga oo dib ugu noqonaynaa taariikhda si aynu wax uga ogaanno qisada haweenaydii ugu awoodda badnayd ee taariikhda soo marta ku soo dhowaada barnaamijka waa haweenaydii ay ku kulmeen sifooyinka muuminiintu waana haweenaydii ilaahay ka raali noqday waana muuminaddii allah ka cabsigeedu badna kuna taagnayd dariiqa xaqa ah oo aan marna ka leexanin waana haweenaydii iimaankeedii kaga guulaysatay ee kaga adkaatay keligii taliyihii ugu xoogga weynaa taariikhda basharka aadamaha ahaana ninkii isla weynaa dadkii taariikhda soo maray waana haweenayda ay wixii gabayaa adduunyada soo maray tahli waayeen inay taariikhdeedii wax kaga daraan gabayadooda laakiin uu ilaahay sarreeye kitaabkiisa qur-aanka ah ku xusay taariikhdeedii waana haweenida ugu wanaagsanayd wixii haween boqorada ahaa ee caalamka soo maray taasoo haween oo dhanna sayidadooda ahayd waana hooyadii naxariista badnayd ee haliyeyga weynahayd waana aasiya bintu musaaxim oo ahaan jirtay xaaskii farcoon allahuu u naxariistay aasiya ma ahayn uun gabadh caadiya oo uu nin caadiya qabo laakiin waxa ay ahayd boqorad hantida iyo dahabka ay haysatay ay tiro beeleen oo aan cidina xisaabin karaynin waxayna ahayd mid ka mida boqoradihii soo maray masartii qadiimka ahayd laakiin waxa oo maal iyo masaba waxa ay uga tagtay jidka ilaahay darti magaca iyo maamuuska ay dhaxashay aasiya ee keenay inay qaadato naanaysta haweenaydii ugu kartida badnayd caalamku ma ahayn oo keliya inay ka adkaatay cadowgii ilaahay ee farcoon laakiin waxaa ka sii weyneyd guushii ay nafteeda ka guulaysatay iyadoo ka tagtay qasriyadii farcoon iyo wixii dahab hoos yaalay dariiqa ilaahayna ka dooratay islamarkaana ka jeesatay khasnadihii ay ku jirtay hantidii ugu badnayd ee ilbaxnimadii faraaciliinta waana imtixaankii ay ku xaqiijisay inay nafteeda ka adkaato dabeetana ka guulaysato fircoon oo ahaa ninkii isla weynidiisii ay gaadhsiisay inuu sheegto ilaahnimo waana xilligii ay aasiya dunideedii ku iibsatay aakhiradeeda kana dhaqaaqda qasrigii ay boqoradda ka ahayd si ay u degto guri ilaahay agtiisa waana aasiya bintu musaax oo asal ahaan ka soo jeeday ummadda carabta aabbaheedna uu xukumi jiray mid ka mid a ah dowladihii carabeed ee hoostegi jiray imbaraaduuriyadii faraaciniyiinta waana haweenaydii uu fircoon ka doorbiday ee ka soo dhoweystay dumarkiisii kale iyadoo weliba aasiya ahayd haweenay aan wax carruura ah u dhalin waxaana qalbigeeda saameyn ku yeeshay sanduuqii ay nebi muuse calayhi salaam hooyadihii ku sii riday markii ay webiga niil raacisay waana xilligii ay ka dalbatay fircoon inuu daayo muuse oo uu tarbiyadeeyo si ay carruur uga dhigtaan iyadoo fircoon aanu markii hore ku qancin dalabka aasiya laakiin markii ay ku celcelisay ee ay ka hadhweyday uu ra'yigeedii ku raacay oo ka oggolaaday dalabkeedii iyadoo muusena ku soo korisay jacayl ay ilmaheedii oo kale u haysatay ilaahayna u qaaday kelmaddeedii ahayd waxaa laga yaabaa inuu ina anfaco kelmadda oo ay fircoon ku tiri markii uu muuse dara dhigta saarna iyadoo risaaladii ilaahay muuse u soo dhiibeyna qaadatay oo uu adduunyada sidaa ku anfacay aakharana ilaahay u ballanqaaday aasiya jannooyinkiisa waxaana ay islaamnimadeedii qarsanaysay intii muddo laakiin markii dambe dibadda ayay ula soo baxday iyadoo fircoonna waalidii ugu xumayd uu waashay markii uu maqlay muslimnimada ay muslintay waxaana uu isku dayey inuu ku soo celiyo sideedii hore isagoo kala dooransiiyey inay ku soo noqoto gaalnimadiisii ama uu ciqaabo oo cadaabo laakiin muuminaddii aasiya waxay diiday gaalnimo ay dib ugu noqoto waana xilligii uu fircoon bilaabay inuu gacantiisa ku ciqaabo aasiya isagoo ka fogaanayay in dadkii ay xukumayay ay uga hoos baxaan sida ay xaaskiisii uga hoos baxday waxaana uu mariyey ciqaabiba ciqaabta ay ka adkayd ilaa ay ugu dambayntii ku ducaysatay ducadii ugu cajiibsanayd ee ay haweenay ku ducaysato taariikhda ilaahayna ka baraday inuu agtiisa uga dhiso guri jannada a ah, kana fogeeyo fircoon iyo camalkiisa xun markii ay kelmadahaasi afkeeda ka soo baxeenna ay naftiina ka baxday oo malaa'ig soo bani ruuxdeedii u qaadeen dhanka jannada waxaana ay sidaa ku istaagshay inay noqoto haweenadii ugu adkayd hadday tahay caqiid ahaan iyo ficil ahaanba iyo weliba qiimeyn marka lagu sameeyo cadowga ay ka hortagtay awooddii xilligaa lahaa iyadoo aakhirana ay aasiya ka mid noqotay marwooyinka jannada rasuulkeennii suubanaa nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaateena uu ku sheegay uu ku sheegay aasiya inay ka mid tahay afarta haween ee ugu fadliga badan jannada